Привет! На данный момент на рынке секс-товаров масса различных игрушек, и каждая из них имеет свою фишку. Вы уже знакомы с игрушками от фирмы Zalo, бренда, который делает неимоверно стильные и в то же время милые секс-игрушки. В этом году они создали невероятную игрушку, которая не сравнится ни с одной другой секс-игрушкой. Знакомьтесь, это Queen от Zalo, игрушка, которая не имеет аналогов Это игрушка премиум класса, которая обязательно должна быть в вашей коллекции. Вагинальный вибратор идеален по своей анатомической форме, подходит для стимуляции точки G и клитора. Основание игрушки украшено камнем Сваровски и имеет три кнопки управления. Вибратор выполнен из высококачественного силикона и оснащен очень мощной вибрацией, которая управляется одной из кнопок – 8 мощных режимов вибрации подарят вам невероятные ощущения. Как вы видите, квин имеет форму изогнутого пальца, а на кончике игрушки находится пульс Wave, пульсирующий механизм, который будет упираться вам в точку G, и стимуляция будет проходить более интенсивно. Имеет 8 режимов пульсации. Интенсивность пульс Wave доходит до 75 колебаний в секунду. Согласитесь, это нужно ощутить на себе. Также в наборе вы найдете посадку на игрушку. Одевается она очень легко и плотно прилегает к корпусу. Эта насадка превратит квин в бесконтактный стимулятор клитера по типу игрушек фирм Satisfyer и Womanizer. С насадкой Квин имитирует посасывание клитера. При этом вы можете включить и режим вибрации, и оргазм в течение пару минут вам просто обеспечит. Но это еще не все. На самом основании ручки вы увидите эмблему залог спрятана кнопка, которая включает режим подогрева. Приятное тепло вибратора усилит кровообращение, поспособствует скорейшему возбуждению, повысит чувствительность, а в результате подарит вам скорейший оргазм. Игрушка интеллектуальна и может управляться с помощью мобильного приложения Zalo Health. Найти и скачать вы можете в Google Play и App Store. С помощью приложения вам откроются и новые режимы работы. интенсивностью вибраций, сделать свой собственный режим и даже включить режим вибраций под вашу любимую музыку. Вибратор Queen водонепроницаем, что позволит наслаждаться игрушкой и в ванной, и в душе. Заряжается игрушка благодаря магнитному USB кабелю, а аккумулятора хватит на 2 часа беспрерывной работы. И самое главное – на игрушку фирмы «Залог» дается гарантия в один год. После перечисленных преимуществ данной игрушки нет повода не купить себе это чудо. Хочу напомнить, что на табу является официальным дистрибьютором фирмы «Залог», и только у нас вы найдете оригинальные и качественные игрушки этого бренда. Согласитесь, после всех перечисленных преимуществ данной модели нет повода не купить себе это чудо. Я хочу напомнить, что над тобой является официальным дистрибьютором фирмы Зало. И только у нас вы найдете оригинальные и качественные игрушки этого бренда. Получайте яркие оргазмы только с лучшими игрушками.